هوسع الشوارع شويه مثلا هقفل شوارع كتير اخليها للمشاة بس اول انا هعمل ندوات اول لاهالي المنطقه علشان اوعيهم باهميه المكان اللي هم عايشين فيه واوعيهم لعدم القمامه نعمل بنك افكار بحيث ان آه، يبقى في تواصل ما بيني وبين الشباب وما وبين وما بين اهالي المنطقه كلهم يبقى في اي حد عنده افكار جديده آه، عنده معلومه جديده عنده خدمه يقدر يأديها يبقى في تواصل بيننا وبين الناس منظومه بتاخد وقت كبير قوي في الاعمال الورقيه لازم المنظومه كلها تبقى الكترونيه رقم واحد رقم اثنين آه، لازم يبقى في تواصل ما بين الشعب والقيادات